Uno, via. Ciao amici de Fisi Más da Pablo. El giorno de hoy o un entrenamiento PIACA, un entrenamiento periférico que te va a ayudar a abruchar grasa, te va a ayudar a, mejorar las circulaciones y a mantener el músculo a tono. Será una super serie. Voy a hacer 9 ejercicios. Inicio con por ejemplo con, con brazos, dopo meto gamba, prácticamente no vamos a reposar entre un ejercicio ni el otro, solamente reposamos cuando fachamos nuestra, nuestro circuito de 9 ejercicios, vamos a recuperar eh, de 2 a 2 y medio de minuto, dependiendo de la tu capacidad. Prácticamente vamos a, a elaborar eh, con, con series de 10 a 12 serie esto lo voy a repetir tres volte si me animo lo faccio cuatro, por lo ideal es cuatro vueltas yo espero que estos ejercicios te sean eficaces te ayuden a lograr tu objetivo ok vamos a iniciar con un poquito de movilidad importante para el giorno de hoy hayamos hemos de un paño de manubri si tú no hay el manubri puedes prender una confección de, de agua de un litro de litros, puedes prender el zaino, sé si serán excusas para no fare este circuito PH, per, periférico, para mantenerte en forma, en forma. Perfecto, perfecto, vamos a, a, movernos un poquito, vamos a iniciar con, con un rescaldamiento, un rescaldamiento de 5 minutos y dopo entramos en nuestras parte centrales que son estos circuitos con con un peso, con un peso. Ok, ok, ok, ok. Muevo los brazos, muevo los brazos. Va Don dietro. uno. Due. Vado avanti, avanti. Avanti. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, pues, Vamos a encrochar un pie. Vamos a extender. Fino ¿eh? donde yo riesca, sin piegare ¿eh? el ginocchio. Ok, cambio. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Ah, ok, estupendo, estupendo. Vamos indietro, indietro, Vamos a aportar el talón al glúteo. Perfecto, cambio. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Ah, ok. Perfecto, Me piego, me piego, me piego. Una vuelta. Dos vueltas. Y tres vueltas. <laughs> Perfecto, perfecto. Vamos a iniciar con, nuestro riscaldamento, de, como en de estos primas de, de 5 a 6 minutos. Y después entramos con nuestro circuito Piaca, Piaca. Espero que, que hoy tú <laughs> haya la energía suficiente para meterte en forma. Ok, perfecto. Vamos a iniciar con un poquito de, corsa en el posto, punta de pie. hacemos finta que estamos haciendo una corsa, una corsa. Respira profundo, mueve los brazos, mueve los brazos, così che una coordinación, eh. una coordinación continua, continua. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a hacer una ventina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos indietro, indietro, indietro, va. va. toca toca toca. le mani, guarda così. Ta, ta, ta, ta, Otra ventina, otra ventina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in più, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, corsa, corsa, corsa, corsa el posto. Ta. Adesso vamos a fare 20 jumping ya. Prepárate. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me mantengo en corsa, en corsa, corsa, corsa. Ta, ta, corsa, corsa. eso vamos a hacer un poquito de, <laughs> vamos a llevar un poquito più, più Vamos a hacer esto ta. Mano, toca cocha, cocha, toca la pierna. Prepárate. <laughs> Vamos a hacer una ventina. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en più. Ta, ta, corsa, corsa el puesto. Ta. Ah, vamos a hacer el último, el último, la última, la última. Vamos a hacer esto. Ah. Un poco de coordinación. 3, <laughs> ah, vamos, vamos, vamos. 4, 5, 6, 7, 8. Un paso avanti, un paso avanti. Sulla gambi. 9, 9, 9, 10. passo avanti uno due tre su sulla gamba quattro cinque sei <laughs> sette otto nove dieci ok basta basta basta basta el último, el último, vamos a fare 10. Vamos a fare esto Ta y toco y chiudo. Ta y toco. Vamos a fare 10 e iniciamos nuestro circuito. circuito. Piaca, Periférico. 3, 2, 1, via. 1, ta. 2, amortiguo la caduta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10 perfecto, perfecto, perfecto ah, hidrátate que iniciamos nuestro circuito PH he dicho prima vamos a hacer aproximadamente de, de 10 no de, 12 a 10 repeticiones aproximadamente cuesta manubrio pesa ¿Cuánto pesa? 2 Y 2 4 Y 2 6 kg, 6 kg. Tú puedes prender un paño de manubrio de 5 kg, 4 kg, 10 kg, Dependiendo las la tua físicas físicas la tua Ok, me preparo, me preparo, ya me sono hidratada. <laughs> con agua pura y saludable. Ok. Vamos a iniciar nuestro primo ejercicio. Nuestro primo ejercicio. Nuestro primo ejercicio de, de gambe, gambe, gambe, gambe, gambe, gambe. Gambe. Eh, gambe, squat vamos a hacer eh. Squat vamos a hacer 12, 12, 12. Vamos a abrir, più largo que la espalda, più largo que la espalda. Esquina dirita. Vamos, se va, se va, se va. Vamos a hacer esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 dammi uno in più ne fermo 1 2 3 perfetto adesso adesso vamos con vamos con vamos con le spalle con le spalle con le spalle press militare press militare piego leggeramente il ginocchio apro le spalle e se va vamos a fare 12 adesso. Ah, vamos con le gambe, con le gambe, con le gambe. Vamos a fare a fondi, a fondi, a fondi. Ok, vamos a fare este fondi. fondo, e uno y cambio, y cambio, cambio. Due, ok, va, si va, si va. Tres, importante, que el ginocchio no supere la punta del pie, el cuerpo como un cabalino. cinco, <laughs> cinco, seis, siete. 9, 9, 9 y 10 perfecto abbiamo fatto 20 10 10 con ogni gambe adesso vamos a fare alzate alzate laterales alzate si questo peso te sembra che è molto pesante molto pesante tu puedes tu puoi prendere el disco e fare così guarda puoi fare così puoi fare così 1 2 ok, yo lo faccio con, con queste, con queste, se va, 3, 2, piego ligeramente il ginocchio, tiro il petto avanti e se va, 1, 2, 3, 4, 5, respira, 6, 7, 8, justo las del abdomen. 9 y 10. Oh, está pesantino. Está pesantino este. <laughs> ok, digamos, digamos con abdominales. Abdomen, abdomen, abdomen. Se siente que está el entrenamiento, ¿no? Abdominales. Vamos a hacer... ¿Cuánto fachamos? Vamos a hacer 30, 30, 30. 30, 30, 30, 30, 30. 30, 30. 1, 2, guarda un punto fisso. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respiro profundo, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 1 mancano 10 in più 2 3 4 5 6 7 8 9 ok perfetto abbiamo fatto las 30 las 30 las 30 vamos a fare piegamenti piegamenti piegamenti Piegamenti, piegamenti. Piegamenti, piegamenti. Piegamenti, vamos a fare vamos a fare 12 piegamenti, 12, 12. Le donne, le donne. Le donne possono fare questo così, le donne, le donne, le donne. Le donne fanno così. Noi uomini lo facciamo normale. Perfetto. 3 2 1 via. Guardo di fronte, guardo di fronte. Eh, gomito no, eh, indietro va. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 en più. Ok, esto te va a ayudar a mejorar las circulaciones, a bruchar el graso, a mantener el músculo. Ok, perfecto, adesso vamos a meterle un poquito de, plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan, abdominales. <laughs> ¿Cuántos circuitos? 60, ¿no? 60 circuitos. Ok. Plan. Plan. Vamos a hacer una ventina. 30 segundos. 3, 2, 1, vía. Ta. Enciendo lentamente. Ta. <laughs> Ta. Ta. 2, 2, 2, scendo. Ta. Ta. Ta. Ta. Enciendo. scendo. Ta. Ta. Ta. Ta. Nuevamente. Ta. Ta uh, va uno, 2 ta ta va ta ta ta ta ta ta ta fermo fermo fermo 10 segundos qua ok perfecto perfecto ok perfecto vamos a hacer un poquito de de Bicipiti, bicipiti, bicipiti. Piego ligeramente el ginocchio, tiro solo Solo fuerza forza abdomen va. Uno, lentamente. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Otto. 9 lentamente ok perfecto perfecto andiamo a fare el stacchi o peso morto, peso morto guardate la esquina este peso morto potete aumentarle aunque più el peso el peso te faccio vedere esquina diritta esquina dritta Piego ligeramente el ginocchio, guardo de frente, salgo, 1, va, ah, lentamente, 2, gamba dirrita, guarda, guarda, esquina dirrita, guarda, 3, va, se va, se va, se va, 4, 4, 4, cuando salgo, meto el glúteo, contraigo el glúteo, 5, 5, 5, 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, uno in più, uno in più, uno in più, uno in più, se marca la differenza, se marca la diferencia, ok, perfecto, habíamos e finito nuestro, echamos nuestro, nuestro primo round, nuestro primo circuito, vamos a hacer una pausa de 2 minutos y después iniciamos nuestro segundo, segundo round. tutto este esfuerzo vendrá pagato ogni cosa que tú fai eh, es un punto que tu sumas la tu salute a tu benessere a mejorar tutto costa tutto costa tutto costa miles, miles, miles gracias a todas las personas que guardan este canal oiga hay unas, niñas jugando por allá que me hacen bulla <laughs> están jugando ok ok muy bien muy bien vamos a hidratarnos un poquito Llegó, llegó, llegó el sol, llegó el sol. Volvió el sol nuevamente. Ok, perfecto, perfecto. A este circuito se le puede aumentar el peso, aumentar el peso, aumentar el peso. No te puedes limitar. Si tú hay 20 kilos, 15 kilos, utilízalo, utilízalo, utilízalo, utilízalo. Pero te estoy haciendo ver cómo se va a este circuito piaca periférico. Prácticamente es una super serie donde se elabora todo el cemento del cuerpo lavoro una gamba, dopo l'addome, dopo le braccia, se va siempre eh, en, una variación, variaciones sin pausa. Ok, vamos a iniciar nuestro segundo, nuestro segundo round, nuestro segundo round, nuestro segundo, nuestro segundo, segundo, segundo, segundo, segundo. Prendo el peso, prendo el peso. el primo le falta vedere così, adesso lo faccio vedere de esta forma, de esta forma. 3, abro più largo che la espalda, 3, 2, 1, via, 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 mi fermo 1 2 e 3 perfetto perfetto qual continua press militare press militare también lo puedo fare di questa forma guarda non aperto anche chiuso guarda piego leggermente il ginocchio 3 2 1 via 1 lentamente 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 in più 12 ok perfecto perfecto abbiamo dicho que, che dopo continuamos con con le gambe no andiamo con affondi affondi affondi vamos a fare eh, abbiamo fatto 20 20 20 vamos a fare 22 preparati 3 2 1 via ta e scendo ta ta lentamente arrivo blocco e scendo 2 2 2 2 2 3 ta ta 4 4 5 sì, sì, sì, sì. 6, 6, 6, 6, 6, 7. Come le sente? No, la sente, no? 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Anche io mi stanco, no? Però continuo. 11, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5. 6, 6, 6. 7, 7, 7, 9. 10. Ya tocamos para 22. 1. Uh. Perfecto. Perfecto. Vamos a parar. Alzate, alzate, alzate. Alzate alzate, vamos a fare 10 y alzate ok se va 3 2 1 Vía. piego ligeramente el ginocchio esquina diritta vamos a fare esto, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 ver. abdomen, abdomen, abdomen, abdomen, abdomen, abdomen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la mano en la cocha. Vamos a andar el cosito, vamos a hacer esto. Guardemos un punto fijo. 3, uno, via, uno, due, continua. Piegamente, piegamente. Le donne, le donne. Vamos a hacer como le donne. Vamos a hacer como le donne. Vamos a hacer eh, 10, 10, 10 12. 3, 2, 1, via, va. 1, guardo de fronte. 2, 3, 4. Tú desciendes fino donde tú riesca. 4, piegamenti, <laughs> piegamenti, piegamenti. ¿Cuál sigue el piegamenti? Sigue abdomen, abdomen, plan, plan, plan, plan. Plan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tocar avante vamos a tocar avante 3, 2, 1, via, vamos a hacer esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a fare va continua 1 2 3 lentamente 4 5 6 7 contare adome 9 10 11 e 12 ok per finalizzare en nuestro secondo round vamos a fare el stack ahora de esta forma 3 2 1 via para izquierda derecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perfect. Perfect. Uno in più ah. último último último ok perfecto y hemos finito nuestro segundo round yo consigo el paro 4 vueltas. Decente, ¿no? No sé. <laughs> No sé riposa, no sé riposa Pero tú con el esfuerzo. Te va a ayudar, te va a ayudar a meterte, meterte en forma. Tú debes creer, creer en ti. Creer, creer que sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y son dificultades, pero tú no debes molar, debes continuar y continuar string denti, continua, continua. Cambia el peso, cambia el peso. Alénate de 2 a 3 vueltas a semana y vas a ver eh, grandes resultados. La constancia paga, el esfuerzo paga, la disciplina paga. Uh, madre de Dios. Yo lo repito tres vueltas hemos visto tres veces. Lo normal son cuatro veces Cuatro veces, cuatro veces, cuatro veces Cuatro volte. Tu a casa me, con che più tempo me lo, me lo fai cuatro volte. Va bene? Va bene? Respira, respira, respira. El sol, el sol, el sol Calienta el sol, calienta el sol, calienta el sol molto bene, molto Vamos a, iniciar nuestro terzo, nuestro terzo. Vamos, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo. Forza, forza, forza. No se vamos a abrir largo, largo. 3, 2, 1, via, relax, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, me fermo. 1, 2 y 3. Uh. cual continua? La espalda. En español, los hombros. Se va, se va. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Flexiono ligeramente el ginocchio. La rodilla. 3, 2, 1. Se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 perfetto a fondo a fondo vamos a fare vamos a finire con 24 dai 24 12 12 3 2 1 via voy a cambiare le gambe ta 1 1 2 3 4 9, 4 en più, 4, 4, 1, usted me da dificultad. A la tercera serie se siente la dificultad. Pero tú no debes molar. Alzate. 3, 2, 1, vía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ah. Uh. Falta una una en piu, una de más. Abdomen, abdomen, abdomen. Abdominales, abdominales. Vamos a parar el Cristiano Ronaldo. 30, 30, 30, 30. Ok, prepárate, prepárate, prepárate conmigo. Relázate, relájate, pensa positivo, pensa positivo el esfuerzo. Pues esto no se ajusta en el supermercado, pastillas extrañas, que sorbeto, no, pues esto es de Lotar Lotar Lotar Lotar Ok, se va. Vamos a tocar con la mano la punta del pie. Prepárate, guarda un punto fijo 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in più, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ah, yo me canso, yo me canso, yo me estanco. Pero ahí es donde se conocen las personas fuertes, en el momento de dificultad. Cuando va todo bene es muy fácil, pero cuando c'è la dificultad Ahí es donde tú tienes que botar el corallo. La energía, la resistencia, la bolia. Ok. Vamos a hacer piegamente. Piegamente. Vamos a hacer vamos a eh, eh, le, 12. 3, 2, 1, vía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Ahí faltó 12. ¿Cuál continúa? ¡Plan, ¿Cuál continua? Plan, plan, plan. Plan. Plan. Vamos a, vamos a para una modifica. Abro y chiudo dietro. 3, 2, 1, ¡Vía! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fermo. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Ah, ah. Estamos casi finalizando. Amer, amer. Piego ginocchio. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4. 10. 1, uh, 2, Ok. Por último, vamos a hacer esta aquí. aquí. 3, 2, 1, via. 1, contraigo el glúteo. 2, esquina derecha. 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 3 in più 1 in più ok ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta non è stato facile però abbiamo provato provato a fare abbiamo fatto tre serie Tú alcanza mi fai la 4 serie va bene vamos a hacer un de de stretch De stretch que si vuole de stretch vete tapetino. tapetino vamos a ir avanti sin apiegar el ginocchio lentamente respiro profundo cambio Cambio, meto una gamba y vado. Perfecto, cambio. Ok, adesso tú te tuve. Tú te tuve. Como una farfala. Andrea. Perfecto. Voy a encruchar una gamba con el brazo contrario, hacer una piccola presión. hacia Fori. Cambia, cambia, cambia, cambia. Ok, Perfecto. Perfecto. Me sdraio, Me sdraio. Vamos a portar la coche al petto. Ok, perfecto. La estesa mano, prende la estesa punta del pie. Tiro su fino donde yo riesca. Perfecto. Cambio, cambio, cambio, cambio su. Cambio. Tú te dues. ok perfecto, me siedo camba dietro vado avanti cambio siempre c'è una, una parte del cuerpo que está più contratta que la otra es normal es normal es normal es normal Vamos a parar con esta. Me siento, me ciedo, me ciedo, me ciedo. Extiendo el brazo avanti Siento que tira los brazos de avanti como si fuésemos a prender una, una moneta, un banconote de 500. Tiro con letita. Adesso, encrocho, incrocio. Uno de lado y el otro de frente. Ok, cambio, cambio. Ok, vado indietro, vado van vado dietro. Me siento, me siento Ok, vamos. Posiciones. Posiciones de gato. Echendo, salgo. Echendo salgo. Echendo salgo. Echendo salgo. Perfecto perfecto. Adesso le brazo Avanti. cambio, avante, indietro, en indietro, avanti, su en yu encrocho prendo un gocho de aria nuevamente, por el giorno de hoy, hayamos finito. Mille, mille, mille, mille gracias a todas personas que que guardan pues este canal De Quisi Ma. Si ancora no te has inscrito, inscríbete a este canal. De cuore, Pablo.